Bueno, hace unos años nos, dimos cuenta de que como cristianos estábamos poniendo una barrera extra a que la gente conociera a Jesús y le empezara a seguir. Si digamos que hay una barrera que es la de la conversión de verdad, de, darse a Dios, de decirle a Dios, a partir de ahora puedes contar conmigo, quiero que seas el Señor de mi vida, mm, sí estoy para servirte y todo lo que Dios nos pide, ese, coge tu cruz, ese arrepiéntete, ese sígueme, déjalo todo, eso es, digamos, esta barrera. Nosotros como cristianos, ya sea, me da igual, católicos o evangélicos, habíamos puesto otra barrera aquí encima que dice, eh, bueno, pero tienes que hacer, te esperamos en, la iglesia el domingo, tienes que hacer esto, que tiene catequesis, que tienes no sé qué, que tienes no sé cuánto, que tienes no sé menos, cosas que no están mal de por sí, pero no son exactamente lo que, lo que lo que Dios nos pide que hagamos, que es seguidores de Jesús. Entonces en culo, lo que hacemos mucho es quitar esta barrera, llevar el Evangelio a la universidad, vivirlo en la universidad, vivirlo en el entorno donde la gente ya lo vive, su vida normalmente y ahí vive el cristianismo. Y solamente dejamos esta barrera, la barrera de verdad de lo que cuesta arrodillarse ante Dios y decirle quiero, ser, quiero que seas Señor de mi vida. Al principio mm, conseguimos quitar las primeras barreras, ya no es en la iglesia, es en la universidad, pero no es suficiente, falta algo. Queremos ir al, origen del cristianismo, ver cuál es la verdadera esencia y quisimos dar un paso más. Q es una red de comunidades, no tiene una estructura, pero sí tiene un, un ADN en común, es, algo orgánico. Está fundamentado en, en tres pilares, la misión, la comunidad y el crecimiento. La misión de Encu a nivel general como comunidad grande es eh, llevar el Evangelio a todos los universitarios, pero después cada comunidad que conforma la red que hemos dicho de comunidades tiene su propia misión y esa misión se decide, digamos, en función de, la necesidad que veamos en, en la universidad o de la necesidad de la comunidad misma, quizás. Y, es cada comunidad la que decide, obviamente guiada por Dios, la misión que tiene que llevar a cabo la universidad. porque un cristiano solo es un cristiano peligroso, nosotros también creemos que tenemos que unirnos en comunidad. Eh, pero no solamente para cumplir una misión, sino además porque queremos formar verdaderas relaciones entre la gente que forma esa comunidad queremos ser amigos de verdad para poder mm, compartir todo lo que queremos compartir en nuestras vidas y, y para poder también unir el crecimiento a esa comunidad. Además, en Q también creemos que el crecimiento es responsabilidad de cada uno y depende de su propia implicación. nosotros pensamos que el lugar donde más crece una persona no es cuando, se reúne a, cuando está en un culto o cuando está, cuando están, no sé, en una predicación. Muchas veces donde de verdad creemos que se crece es cuando la gente está en el mundo, cuando, cuando eres tú el que está explicando al otro algo nuevo, cuando estás intentando explicar con tus propias palabras aquello que tú ya has aprendido. Y ahí es donde creemos que de verdad se crece. Q se diferencia de otro ministerio típico porque cuando llegas a Q no empiezas a recibir como normalmente en otros sitios, sino que empiezas a trabajar para otras personas y ayudas a las otras personas.